I'm falling down. Holding my ground, lost in offside, yeah I've been hurt for a second, the right When I go, I will leave no sign, yeah بلي خلتني الصالة قبلها وين التاني واش مخبي ليه رحنا في الصالة كوني قابلني نرفد نفاسي ندي سيدي باللي صاير يرجع قلبي ذا زال وصافي ليه يلعن شيطان ويحمد اللي باليه كلام الناس هادو ما مش راح يخليه بخير نمشي بقلبي وين بغاني نمشي yeah. I've been looking for a girl like you for so long Nothing like you, no, I mean you're the greatest I can't believe it, girl, that you are instead of you Holding on to you like holding fire. I was foolish, but no fool. The greatest. Then a breaking bad I don't know the fucking blood I دنيا بينا وساعات غير خربوها الحسادة سمعتي للبرواز اللي لي قالوا لي خاين وانا اللي دزوني قالوا لي اركبين didn't just wanna be inside of you I I have seen inside of you that I want I I know with the broadcast that I call I تعيشي بين حلمي يصير above you تبع قلبي وين بغاني نمشي yeah so low yeah يا قولولها يا واللي تلقى في اللي خانه شي ما يبقى كل شي هو حب ننسى علي الصوت علي الصوت علي الصوت for a girl